Tazama kipindi cha Annashid, waweza kuwasiliana nasi kupitia ukurasa wetu wa Facebook ambao ni at Annashid Y254, mwenzangu ni at Fatli Arabella kwenye Facebook nami nafahamika kama at official Razaki kwenye Facebook, Gram na Twitter. Waweza kutuuliza maswali na inshallah tutafurahi sana kusikia kutoka kwako. Na tuko na Sheikh katika studio ambaye ataweza ah, uh, kujadiliana nasi mada yetu ya leo, na kwa sababu tunazungumzia mada hii na nimezungumza sana, nitampa fursa Fatma. Amefurahi sana kumwona Sheikh leo, kwa hivyo yeye ndio mwenye kum Tambulisha Sheikh tafadhali. Ah, mimi ningependa kumkaribisha ajitambulishe, maanake unajua Sheikh Kenya anapojitambulisha mm -hmm. yani ana, kuna zile sifa ambazo anapenda kuzisema mwenyewe <laughs> sasa ningependa nimpe fursa hii ajitambulishe eh, mwenyewe. Sheikh, karibu sana. Asante sana na shukrani sana mpendwa mtazamaji kwa kuweza kutegea popote ulipo mm -hmm. na vile vile namshukuru sana dada Fatma kwa kunipenda nami pia namwambia nakupenda kwa ajili ya Allah <laughs> subhanahu wa ta'ala, vile vile ndugu uh, Inguti anawaombea Mwenyezi Mungu sana na wapenda kwa ajili ya Allah. Na nyote mnaotizama katika runinga ikiwa Muislamu ama si Muislamu na wapenda nyote kwa ajili ya Mwenyezi Mungu alotuumba. Mm -hmm. Kwa majina ni Daktari Sheikh Wakili Hassan Kenyo Omari mm -hmm. na kwa hakika nashukuru sana kuwa hapa na leo sitasema mengi mm -hmm. isipokuwa tu kusema mimi ni daktari katika chuo kikuu cha Nairobi na vile vile ni wakili na vile vile eh, ni mhadhiri mm -hmm. wa mhm. masomo ya lugha katika chuo cha Kenya Institute of Foreign Languages and Professional Studies mm -hmm. na vile vile vile ni translator katika International Jamia of Languages and Program Studies mm -hmm. na ni CEO wa Peace League Africa mm -hmm. na ni National Chairman wa Rahma Muslim Welfare Society mm -hmm. na kuna kazi nyingi tofanya na mwandishi wa vitabu, nimeandika vitabu 34. Nafikiri kwa hayo kwa sasa tutatosha tukienda mbele mm -hmm. ili watazamaji angalau wapate nafasi ya kujua tunasema, lakini yote kwa kuisha nawapenda kwa ajili ya Allah na hasa Fatma nakupenda sana kwa ajili ya Allah. <laughs> Mashallah. Sheikh, nafurahi sana ulivyotaja hayo eh. mambo yote na akasema mengine utataja hapo baadaye, lakini mimi nafurahi sana kwa sababu kuna ile post Mm-hmm. ambayo uliweka kwenye Facebook no. na inahusiana na mada ambayo tunajadili leo hii mm-hmm. ambayo ni nikah ama ndoa katika Uislamu. Mm. Uh, Sheikh ulipost pale katika Facebook kuhusiana na certificates mm. za marriage kupotea no. na kwanza kabla hatujaingia katika hilo nimekumbuka pia kuna nyingine mm. HK Foundation. Mm. Naam Sheikh. Naam Dr. HK Foundation <clears throat> tumeanzisha kwa sababu kwa zaidi ya miaka mitano uh, nimekuwa kama individual na Nachukua mshahara wangu 10% tangu nipate kazi mm -hmm. 10% ya mshahara wangu natoa kusaidia watoto maskini, tunalisha watoto wa mitaani uh, kila Jumamosi uh, katika Nairobi hasa karibu ya Bomblas mm -hmm. na vile vile nalipa school fees ya watoto kumi na Watoto watano shule za hizi za kawaida na watoto watano shule za madarasa kwa miaka zaidi ya kumi sasa. Kwa hivyo uh, rafiki zangu wengi wameniunga mkono, kwa hivyo tunasaidia sasa watoto mia moja. Kwa hivyo kufanya kazi hiyo peke yangu imekuwa ngumu, ndio nimeanzisha Dr. HK Foundation mm -hmm. kuweza kusaidia watu kama hao na inshallah nataraji mwakani tutaweza kufungua nafasi zaidi. Amen. Kwa hivyo na pia kuna watu wengi wanasumbuka mambo ya counseling, mambo ya ndoa mm -hmm inakuwa rahisi tuki wakija katika foundation kusaidia kwenye foundation mm -hmm. kuliko kuwa nje. Naam, naam. Kweli kabisa. Naam. Na uh, unajua leo tunazungumzia umetaja kuhusu vyeti vya ndoa. Naam. Na vyeti hivi unajua kuna watu wengi hawaelezi hawa zile process mm -hmm. ambazo yani mtu anafaa kufuatilia na apate marriage certificate. Wiki iliyopita tulizungumzia kuna wale mashehe wa Kiislamu wale viongozi walikuwa wanalalamika kwamba zile certificates zilikuwa zimechelewa, mm. hawajapewa. Mm. Na wale ambao wame, wamefunga, wamefungishwa nikaa mm. wanaitisha certificate zao lakini hazijapatikana. Mm. Sasa ningependa kukuuliza kwa nini certificate hizo zilichelewa? Mm -hmm. Na pia pengine wale wanataka kuolewa mm -hmm. zile process za kufata ili wapate zile certificate wanafanya vipi? Kwa sababu kuna ukizungumzia na umbo utaja wale pengine wanataka kufanya international marriage mm -hmm. pengine mume wake anatoka Marekani mm -hmm. na msichana ni wa Kenya mm -hmm. Sasa zile process ambazo wanafaa kufa, kufuata ili wapate zile marriage certificate wanafaa ku apply like how many weeks in advance before marriage? Mm -hmm. Naam, uh, ah, shukrani sana uh -huh. na uh, kwa sababu ya kipindi cha leo uh -huh. namkumbusha mtazamaji kwa kuwa ah, nimefanya kazi zaidi ya miaka kumi na mbili uh -huh. kama assistant uh, registrar of marriages Mohamed yeah. marriages and divorce na sheria zilipobadilika kutoka mwaka 2014 tuko na marriage mm -hmm. act mpya yeah. nikaweza pia kupata license ya kuwa marriage officer, kwa hivyo ama marriage officer mm -hmm. na ndio maana nikawaambia watazamaji huwa mambo mengi ya marriage nchini Kenya mm -hmm. ya kuhusu Waislamu na yaangazia mimi mm -hmm. na kwa sababu gani? Kwa sababu nilipokuwa uh, director wa religious affairs katika Kenya katika Supreme Council of Kenya Muslims wakati wa Profesa Albusaidi ambao nimeona nimeweka picha yake pale, nimefurahi sana. Wakati huo tuliweza kuandika barua kwa serikali na twashukuru Mungu tukakutana na uh, um, Motonga alikuwa ni Chief Justice mm -hmm. tukamuuliza matatizo uh, ya Waislamu tukikumbuka wazi wakati huo Chief Kadhi wa Kenya alikuwa anatembea mguu mm -hmm. yani anatumia gari yake mm -hmm. ikiharibika anatembea mguu kuna wakati Chief Kadhi wa Kenya alikuwa anapanda matatu kutoka town mpaka South C. Ilikuwa ni makosa sana. Tukaenda tukamwambia Mutunga, hilo haliwezekani. Magistrate wana magari, mm. kwa nini Chief Kadhi asipewe gari? Mm. Tunashukuru Mungu alitukubalia na Chief Kadhi akapata gari wakati huo na Deputy Chief Kadhi akapata gari. Hili ni jambo kwamba tungependa sana Waislamu wajue ni mambo tuliyafanya na tunashukuru Mungu. Mm. Mambo mengi tunafanya lakini tunanyamaza tu. Alafu ikafika wakati wa hizi marriage certificates. Ile zamani ilikuwa inawaswali mwanamke anaulizwa are virgin or not. Uh -huh. Ilikuwa ni kitu cha kusikitisha Kwa sababu wajua kuwa virgin ni siri ya mtu, iwe sasa inaonyeshwa kwa cheti mm. ilikuwa ni mbaya. Kwa hivyo utashukuru Mungu tukaweza kubadilisha kile cheti. Nilikuwa hizo form zote nilikuwa ndani mimi, hata nilikuwa kwa hiyo task force, tukabadilisha sheria hiyo, tashukuru Mungu sana. Sasa uh, vyeti vimetoka vipya sasa hivi vyeti vipya vilipotoka si kama vya zamani. No. Vyeti vya zamani ilikuwa twapewa bure. Sisi mm-hmm. kama assistant registrars mm-hmm. tunaenda tunapatiwa bure. Alafu tunapatia watu kwa ada kidogo. Mm-hmm. Vya sasa sisi tunalipa hiyo license kwanza elfu mbili license. Baada ya kulipia license elfu mbili unalipia kitabu cha marriage shilingi elfu ishirini na tano. Ah alafu unalipa zile certificate 30,000 ndio upatiwe zile certificate. Ndio na siku hizi kupata marriage certificate imekuwa ni ghali, na kuna ombi ambalo kwamba limeombwa mm -hmm. na nalileta hapa tena uh, katika televisheni mm -hmm. ili Chief Justice wa Kenya alisikie mm -hmm. ili Attorney General wa Kenya alisikie kilio cha marriage officers, wanaomba sana kwa kuwa vyeti vya ndoa vipitie kwa ofisi ya Attorney General direct mm -hmm. vipatiwe yule marriage officer mwenyewe yeah. kuliko hivi vyeti iwe ati wakitaka lazima zivitie mahali pengine mm -hmm. vile vile marriage officers wanaomba Attorney General wanaomba Chief Justice kwa kuwa ikiwa kutakuwa na verification ya marriages marriage certificates no iwe itafanyiwa pale Sheria House, kuwe kuna ofisa fulani ana kazi hiyo, hata kama ni Muislamu aandikwe kazi, ni serikali pale, mhm. isifanywe katika ofisi ya kadhi yoyote, mhm. kwa sababu ukiangalia katika work na TOR za kadhi, hakuna mahali kadhi yeah. amepewa kazi ya verify marriage certificate ya marriage officer, hakuna. Aha. Kwa hivyo uh, kwa bahati mbaya imekuwa uh, sisi marriage officers tukiandika cheti mm -hmm. kama mtu anataka kusafiri kwenda nchi ya nje yeah. lazima vipitie kwa ofisi ya kadhi ama deputy chief kadhi. Hiyo si sawa kisheria, hakuna kitu kama hicho, na tungeomba mhm. sana Chief mhm. Justice wa Kenya, tunamwomba sana Attorney General wa Kenya wakae chini na waangalie mandate ya chief kadhi na office of chief kadhi na deputy chief kadhi, waone kwa kwa hisi kazi yao ikiwezekana kitu kama hiki kitolewe katika mikono yao mm -hmm. kirudi katika ofisi hiyo, sababu channel ni ofisi ya Attorney General yeah. uh, marriage officers wako chini ya Attorney General mm -hmm. hawako katika ofisi ya hawako judiciary kwa hakika yeah. ilibadilika hiyo yeah. kwa hivyo jambo tungeomba sana mm -hmm. Sasa turudi katika swali, mtu anataka kuoa ama kuolewa yeah. na unajua miezi mitatu Kenya ndio kunaoanwa sana mm -hmm. mwezi wa kwanza ni Ramadhani Ramadhani watu huoa sana, kwa sababu watu wote wanaofanya kamwe stay wanaogopa kuingia ndani ya Ramadhani wakiwa katika hali ya zinaa, hali ya No. Yaani mtu anashangaa vipi nitakula chakula alafu usiku mimi nafunga, mchana nafunga, usiku zinaa. Mm. Anaogopa mtu. Mm. Kwa hivyo utakuta watu wengi kama Ramadhani iliyopita mimi nilioza zaidi ya watu 300 katika Ramadhani tu, yani siku kumi kabla Ramadhani 300 people. Mm. Alafu wakati mwingine wa pili unakuja sana ni wakati wa August holiday. No. Sababu kidogo kuna holiday kidogo. Lakini wakati watu wanaoana sana pia Waislamu na soko Waislamu ni huu wakati wa December holiday mm. sababu watu wengi wanapata nafasi yeah. Sasa ukitaka kufunga nikah mpendwa mtazamaji, unafaa kutafuta uh, marriage officer mm -hmm. wa karibu yako yeah. Mimi niko license Nairobi mm -hmm. Uh, kwa hivyo kama mtu yuko Nairobi yoyote anafaa kupiga simu kwa Dr. Hassan. Nimefanya kazi rahisi siku hizi kwa sababu uh, nimeweza kufungua website ya Dr. Hassan Kenywa. Mm -hmm. Unaingia tu kwa website unaandika www.drhassankenywa.com. Naam. Ukishaandika hilo unapata details zangu zote. Mm -hmm. Una book appointment, una ikiwa unataka legal uh, uh, assistance, ikiwa unataka counseling, unataka mediation, mm -hmm. ikiwa unataka marriage counseling, zote utapata platform yako pale, utajaza details zako alafu sitakupigia simu na tutapanga. Kwa hivyo unatafuta sheikh ambaye kwamba unataka akufungishe nikaha. Mm -hmm. Sheikh yoyote anaruhusiwa kufunga nikaha. Sheikh yoyote msikiti wote. Mm -hmm. Lakini kuna wale wamepewa nafasi ni serikali mm -hmm. kupeana cheti cha ndoa, mimi nikiwa mmoja wao. Mhm na marriage officers wengi wa Kenya huwa wamenichagua mimi kama chairman wao yeah. marriage officers takriban wote Kenya mzima huwa yeah. wanantegemea mimi kwa mambo yote, sa barua nyingi mimi ndio naandika kwa Attorney General, uh, kwa Chief Justice, kwa Registrar of uh, uh, Judiciary kikiwa kuna matatizo. mm -hmm. Sasa unaniambia mapema, unamwambia Sheikh mapema kwa kuwa nitaoa siku fulani. Mhm. Siku hizi hakuna kama zamani. Zamani ungemwambia Sheikh mimi naoa kesho, leo leo mwambie kesho yeah. na kesho aje na akupe cheti pale. Siku hizi hakuna hiyo siku hizi unamwambia sheikh, naomba kesho makisho kutwa mm -hmm. nitakuwa na nikah no. at least tunaambiaga mtu at least one week mm -hmm. wajua uh, dada Fatma na ndugu Ingutia mm -hmm. nikaha si ajali mm -hmm. ajali tokea pap <laughs> uwezi kutana na Fatma leo a ah, ah, <laughs> lazima kuwe kuna mpango no. kwa hivyo mwambie sheikh at least one week ndio tujipange, kwa sababu zingine tuna labda nikaha 20 zimefuatana kama hii Disemba nina nikaha 50 mimi ambazo nazioza. Kwa hivyo na kuna watu wengine wananipenda sana juzi nimetoka Mandera ah, na baada ya Mandera nilikuwa Wajia. Mm. Kuna baadhi ya watu wanasema tu mimi sitaki shehe mwingine, mtaka ule Hassan Kinywa. Sasa huyo mtu uko tayari kulipia mpaka tikiti ya ndege uende Mandera, uende Garissa, uende Wajia, uende Lamu, yeye atakatuku kuona ile uje umuoze wewe, aona tu ile raha. Sasa umwambie mapema ndio apange. mm -hmm. Alafu sasa shehe atakutumia form. Kuna form siku hizi ah. form mhm. atakupatia form. Form si lazima uwe hapo kwa sababu form unajaza ukiwa mwenyewe kule, ina details nyingi sana sana, jina la mume, mhm. jina la mke Uh, walii wa mke mm -hmm. address ya mume, address ya mke, address ya walii, wanaishi wapi no. wanafanya kazi gani, mahari pesa ngapi, Allahu Akbar. Ya, ya, siku hizi ni ndefu, ni ndefu kwa hakika. Ni ndefu sana. Mm -hmm. Mtu anajaza. Mimi napendelea sana siku hizi kuwatumia watu hiyo hiyo form. Mm -hmm. Kwa sababu nimefungua ofisi ya marriage issues uh, iko pale Kenda House 4th floor room D7. Ni mm -hmm. ofisi kamili yeah. na pia nimefungua South C branch nyingine. Mm -hmm. Eh, nina ofisi kamili iko na secretary na clerk. Yeah na mimi ndio niko juu yao. Sasa na kuna pia officer assistant ambao kama wanapeleka hizi barua kila mahali kwa mawakili, kwa clients, judiciary, uh, hapa uh, hili na kila mahali. Sasa ukishaniambia ule mtu atakuletea hiyo form, mhm. utajaza. Mhm. Kisha itarudi. Sasa ikirudi mimi na details zako zote. Nitafungua cheti cha ndoa, mhm. niandike details zako sasa za ndoa zote. Nikishaandika sasa lesu kuna nikaa nitakuja. Nioze. Mm -hmm. Kuna wale ambao hawana umahiri wa kuoza no. wana tu certificate kwa sababu kuna ile kusoma hutuba ya ndoa mm-hmm. kutoa mm -hmm. mawaidha. Sasa watu wengi wanapenda watu kama sisi kwa sababu hiyo, no. kwa sababu sisi tunaangalia ni nani, mm-hmm. ikiwa mm -hmm. ni nikaha ya watu Waingereza tunaenda tunazungumza Kiingereza, ikiwa ni ya Kiarabu tunazungumza Kiarabu peke yake, ikiwa Kiswahili Kiswahili peke yake. Hiyo no. ndio baadhi ya watu wanatupenda, baadhi yetu tuko mm. wachache mm -hmm. sana ambao tunaweza kuzungumza lugha nyingi pamoja mm -hmm. Kwa hivyo tunakuja tunakuoza, alafu tunakupatia cheti. Kumbuka ulikuwa ushajaza form. Kwa nini form? siku hizi tunafanya search mm -hmm. si kama zamani ah. zamani ungeona mtu anaolewa bila kufanya search siku hizi we make a search yeah. ndio maana katika ile form pia nakuuliza is it a, the first uh, uh, first marriage, marriage yeah. or second or are you divorcee mm -hmm. or a widower mm -hmm. ina maswali yote hayo mm -hmm. ndio tuhakikishe ukisema uliwachwa tunakwambia ulete nini divorce, divorce certificate, certificate. Yeah. na hapo ndio jambo la muhimu ndugu Ingutia tuwaambie watazamaji, ukiachwa ni mtu mm -hmm. tafuta nini? Divorce certificate. Divorce certificate. Watu wengi hawachukui divorce certificate. Sasa wewe ukimwacha mwanamke yeah. na usimpe divorce certificate, madamu ana marriage certificate, ukifa atakuja kudai mali mm -hmm. na hakuna vile atakataa kupoa mali na kuna wanawake wengi wamejishindia mali mm -hmm. ambao kwamba alienda kakaa miaka kumi, bwana akafa, akarudi bwanangu, bwanangu, na aliachwa yeah. Lakini wewe ulimwacha kufanyaje? ukutoa cheti cha, kwa sababu unajua katika sheria sheria no ikiwa una birth certificate haujazaliwa. mm -hmm. Ikiwa mtu alikufa na hana death certificate hajakufa. Na ndio maana wakati wa kupiga uh, kura Naam kuna watu wengi sana waliotoka kaburini wanapiga wakapiga kura, kura wakarudi kaburini <laughs> no. wale wote ambao watu wao wajiandikisha death certificate eh. zile upiga kura yeah. yani mambo haya yako kila mahali na hata hawa waizi wengi wako Nairobi na hasa Nairobi mhm. huwa wanaokota vitambulisho town mhm. wanajiandikishia vitu vyao kwa hivyo kama mtu labda alikufa huwa wanatumia vitambulisho kufanya ukora wao ah. sasa serikali tafuta mtu aliibia mtu juzi wakienda kutafuta ambaye jamaa alikufa kitambo bana liba vipi hmm. sasa mambo kama hayo kwa hivyo tunawaomba wa Kenya vyeti vyote ambavyo kama ni vya kiserikali yeah. birth certificate, wazazi wahakikishe ukizaa mtoto leo, baada ya wiki birth certificate yake unao mkononi mm -hmm. E, ukifika umri wa kuchukua passport, mtu yote ana miaka 18 Kenya mm -hmm. aende achukue kitambulisho kwanza yeah. kwa kitambulisho asikae sana mm -hmm. achukue passport akae nayo no. Ujui safari itatokea lini. Mtu akioa mm. asipitishe mwezi kabla ya kuchukua marriage certificate yeah. mtu akifa muhakikishe mwezi usipite, mchukue death certificate. Hivyo vyeti vitano mm -hmm. ni muhimu sana sana kwa Mkenya na ni haki yake. Naam, na. Sheikh, uh, hapo awali ulipotaja ulipozungumzia mipango ya kutoa eh, zile marriage certificate na. ulitaja kuwa imekuwa ghali jinsi inavyofanyika. Sheikh, ningependa kujua uh, pia kuna watu wengi sana ambao wafahamu mm. uh, na watu wengi huwa wanashtukizia mambo mengine hata kama nikaa sio ajali mm. watu wanashtukia ah, kumbe wakati wa kufanya nikaa mahari kwa kiasi fulani mm. ama uh, certificate yatafutwa wapi mm. tayari yashafanya nikaa wamesherekea, lakini hawajui atapata wapi certificate. Wakenya wengi kwa hakika ni hivyo. Naam. Uh, nafikiri kama sijakosea, kuna statistics tuliweza kufanya na tukagundua almost uh, 70% 70% Mm. ya Wakenya Waislamu waliokuwa ndani ya ndoa hawana vyeti vya ndoa. 70%. Naam. Kwa sababu watu wengi huja kutafuta vyeti vya ndoa kwa mambo matano. Bwana amekufa. Ah. Sasa bwana amekufa, ndugu Ngutia waje kutafuta cheti cha ndoa, mimi uliza mtu. Mm. Na watu kasirika, wengine wanasema oh, Hassan Kinywa ni mjeuri. Mimi nakuuliza swali na muuzaji utaenda kumchukua bwana, utadhibitisha vipi ati Siglet amekufa? Naam. Sasa kuna wale kwa bahati mbaya ama mzuri, kwa hakika uweza kuchukua ile siku bwana enda kufa, wakachukua ile finga yake yeah. Wale werevu kabisa, bwana amekufa, amejua ho huyu amekufa na akunipa cheti mm. Na wajua nayo hiyo pia watu wengi huleta tabu mm -hmm. Kwa mm-hmm. sababu unajua shida ya Uislamu mm -hmm. ama uzuri wa Uislamu ukifa ah, saizi unazikwa unazikwa leo leo. Mpendwa mtazamaji, kitu ambacho kama unafaa kujua, lao mimi Hassan Kinyo alikuwa hapa nazungumza na wewe saizi ni saa kumi na nusu no. Kwa bahati mbaya nikaanguka hapa nife na nipimo daktari nimekufa saa moja usiku nazikwa leo no. Ndio Uislamu no. yani bora daktari pime nimekufa ukweli mm. Nazikwa sasa, huwa hakuna time ya kufanya mambo mengi, kwa hivyo wale werevu uta ndio sasa ingine, mtu asema mtu atazikwa kesho mm. Mambo kama yametokea mm. Bibi asajua hey, sina mali certificate, anatafuta shekhe haraka haraka Sheikh anaenda anaandika cheti cha ndoa haraka haraka, alafu yule bwana anachukuliwa thump anaweka, lakini ni kinyume cha sheria, haifai. Mtu amekufa hata kama alikuwa bwanako wamlazimisha sasa. Mm. Watu hufanya lakini ni kinyume cha sheria. Mm. Kwa hivyo tunawaomba watu wengi uja wakati bwana amekufa, mm -hmm. ya pili wakati amewachwa. Uh -huh. Sasa mtu amewachwa uwasema naomba unipe certificate yangu ya kuolewa ndio niweze kwenda kudai ma, ma, ma, mahari yangu kwa kadhi ama haki zangu kwa kadhi ama kotini. Mm -hmm. Mm. Waona shida na mm. mtu akikuwa hawezi kupa atakataa. Ndio. Sasa ni contradiction. Mm. Mara ya tatu watu wanaomba cheti cha ndoa ni wakati wanasafiri. Kwa sababu kuna nchi duniani wewe safiri na mwanamke kabla huna cheti cha ndoa. Mm. Saudi Arabia. Mm -hmm. kuingia Saudi Arabia na mwanamke kama hakuna marriage certificate. Hata mwanamke akiwa amepita miaka 18 mara mm. mara nyingi hawezi safiri bila cheti cha ndoa kama ameolewa. Mm -hmm. Ana, ah, Saudi Arabia, Qatar, zinginezo Watu wanaosafiri nchi za nje kama Marekani mm -hmm. kana mke lazima waende na vyeti vya ndoa. Alafu vile vile ya tano wanaoandikwa kazi mm -hmm. huwa lazima wapeleke marriage certificate na NHIF, NSSF zote zile. Kwele, Sasa watu wengi wanangoja shida tokee ndio wachukue marriage. Kwa hivyo mimi naomba mtu achukue marriage wakati amekwamba ni sawa. Mm -hmm. Naam. Naam, sasa Lakin, Sheikh. Mm. Oh, sawa, tafadhali. Ningependa nikurudishe nyuma kidogo. Uh, umezungumza kuhusu research, mm. wafanya research. Mm. Na wale ambao wanafanya international wedding, mm. tuseme marriage. Mm. Uh, tuseme mume wake ametoka Marekani. Mm mwanamke ni Mkenya. Mm. Kisha akaja akakwambia mwanaume yule mkamu, katika kujaza zile fomu akaandika hajawahi kuoa. Mm na binti wa Kenya pia tuseme kweli hajawahi kuolewa, ndo mara yake ya kwanza. Sasa research kama ile mwafanya vipi? Alafu swali langu la pili amezungumzia ah, uh, kuhusu ah, hizi uh, marriage certificates hizi marriage certificates za kuja bure ama kuna mm. zile ile ambazo mtu anatuzwa anafaa kulipia ndio apate zile marriage certificate, kwa sababu kuna wale pengine wanafanya ndoa za mkeka mm. inakuwa vipi? Wacha <clears throat> nieleze hili dada Fatuma mm -hmm. na watazamaji mm -hmm mara nyingi wanasema hizi marriage tunaziweka mara tatu. mm -hmm. Ya kwanza ni ile marriage inapeanwa wakati ndoa inafanyika. mm -hmm. Ile yani inakuoza leo na nakupatia marriage certificate leo, na hiyo ndio mimi napenda sana. mm -hmm. Ndio unaona Wakenya wengi sana ukizungumzia marriage officers wananijua mimi mara nyingi. mm -hmm. Hata ufikiri kuna wengi, lakini wako wengi, tuko wengi. mm -hmm. Kila county na marriage officers. mm -hmm. Kwa hivyo hiyo ndio mzuri zaidi ile pale kwa pale. Hiyo ni rahisi, mm -hmm. ni convenient, kila mtu yuko, picha zinapigwa, hata una ushahidi Naam. ya kwanza. Kisha kuna ile nikah, wajua nikah ya watu wengi sasa msikitini. Naam. Kisha kuna ile nikah ya siri. Mm -hmm. Ziko ndoa za siri, ziko nyingi. ya kwanza miji mitatu, Nairobi, Mombasa na Garissa. Hiyo miji mitatu. Naam. Nikaha za siri ni nyingi sana. Wajua Nairobi ni kubwa. Naam. <laughs> unafanya kazi KBC kwa mfano ndugu Igute, unamwambia bibi yako kila Jumatatu na Jumatano mimi KBC unituma na kuru kufanya kazi, yeye anaamini. Hata wengine wanakuja wanataka leta ile urongo, wanaandika Ingutia you'll be posted to. Sasa kumbe hizo siku mbili ni mke unaye, bibi hajui. Naam, Leo nimepata maswali yao karibu saba leo kabla kuja hapa. Hiyo ndoa ziko sasa, hizo huwa ndoa za utata kidogo, mm -hmm. kwa sababu mimi unaniita kama marriage officer mm -hmm sikuwa kwenye ndoa yenu labda sikuwa maraika waji kwetu wao wanajua kule upatana sasa wanakuja tu kwa mari, kwa kuchukua marriage certificate sasa ukimuuzea mume na mke kwambia mimi sina bana mke naye ushaolewa si, sijaolewa mm. sasa hao nao unawapatia zile marriage certificate mm. hizi nazo mara nyingi zimetupeleka kotini kuna mara kadhaa zimetupeleka mimi mwenyewe nimeenda kotini mara kadha. Kwa sasa mke anaenda kushtaki yule mke mwingine, mm. alafu labda mwanamke kuna wanawake wengine pia nao wameolewa ni bwana fulani, mm -hmm. hajawachwa vizuri, anapata mume ame, ameona raha huku, mm -hmm. anaruka anaolewa tena. Hizi ndoa zimeleta shida. Mm -hmm. Kwa hivyo hiyo ndoa ya pili. Kisha ndoa ya tatu mm -hmm. ni ile ndoa ya Mkenya yuko Kenya, mm -hmm. mume ni wa nje. Mm -hmm kisha kuna zile ya nne yeah. unique walioona Marekani wao wenyewe walioona nje mm. Marekani, Ulaya wanakuja Kenya ni wa, mke ni Mkenya yeah. mume labda si Mkenya ama wote ni wa Kenya mm. wanaishi nje lakini walioona nje wanakuja Kenya kwa yeah. hivyo hizi marriage zote zinaweza kuwa registered Kenya mm -hmm. bora marriage yote ina, inaweza kuwa registered Kenya yeah. bora kuwe kuna Mkenya mmoja mm -hmm. Kwa hivyo hizi marriage ziko sasa, gharama ni vipi? gharama ya wale wanaoana katika harusi leo leo huwa ni rahisi, lakini saa ingine inakuwa gharama yake ni kubwa mm kwa sababu unaitwa harusi na mnajua mambo ya harusi, shida ni moja mm -hmm. bibi harusi kwanza hujivuta sana yeah. wanawake bwana wana vituko <laughs> mtakuja msikitini nyinyi mmekaa zile ambazo unajua kuna ndoa zingine no. kuna wale kama Waarabu mm -hmm. Waarabu wana tabia moja mm -hmm. bibi haji msikitini ukichunguza no. wa msikitini mnaoza, bibi hata haonekani ni mtu. Lakini kuna wale bibi huja kwenye hall. Sasa wanataka bibi lazima aje mm -hmm. kwenye hall at atie sign. Naam. Na hata hii bibi ambayo kwamba yuolewa sasa sisi tunaoana msikitini eh, kama pale uh, uh, Adams Arcade. Mm -hmm. Mimi naishi pale karibu. Naam. Alafu sasa bibi yeye yuko sausi Sea. Aha. Sasa unaona mimi nitakuwa forced bwana asign signature yake na kwa sababu bibi lazima niweke physical signature mhm. mm -hmm. nitoke huko niende sausi ama sausi Mm -hmm. Sasa unaona hiyo ni gharama nyingine. Kwa hivyo hiyo gharama ya petroli ni wote isimamia, si mimi hapo ndio gharama inazidi kidogo. Naam. Mhm. Kwa hivyo mkiwa nyote pamoja inakuwa ni rahisi. Kwa hivyo ni advisable yule bibi harusi na bwana harusi wa msikitini. Na wajua kisheria dada mm. Fatima wanawake wa Kiislamu hawaji msikitini mara nyingi. Mm -hmm. Wajua harusi za Kiislamu zinafanyika mara nne. Mm -hmm. Kuna zile zinafanyika msikitini. Mm -hmm. Na msikiti uwe una hall chini. na. Kama msikiti wa South B mm -hmm. una hall chini siku hizi inakuwa rahisi. Kwa hivyo inakuwa unaoza hapa juu unashuka chini, bibi yuko chini. Mm -hmm. Kisha kuna zile bwana yuko msikitini, bibi yuko nyumbani. Naam. Kisha kuna zile zinafanyika kwenye hall. Mhm. Hiyo mm -hmm. ndoa yenyewe inafanyika kwenye hall. Naam. Kisha kuna zingine zinafanyika kwenye gardens. Uh -huh. Kwa hivyo inategemea ni harusi na gani. Kwa hivyo ile convenience ya harusi ndio inategemea cheti ni pesa ngapi. Oh. Naam. Kisha kuna ile watu kuja ofisini sasa. Mm Hiyo -hmm. ndio wengi wanakuja ofisini kwetu sasa. Mhm. Hiyo mm -hmm. sana ni rahisi zaidi. Mm -hmm. Kwa sababu bora tu uje wewe mume mke, walii wa mke na mashahidi wow. wawili, watu watano mm -hmm. wakija pamoja pale inakuwa kazi rahisi, tunachoa cheti pale pale. Mm. na, Sheikh, uh, mtu ambaye anakujia certificate ofisini mm. ni hela ngapi? Uh, ndugu ya kwa hakika <laughs> uh, ningeoma sana nisiweze kujibu swala hilo la ni hela ngapi kwa sababu unajua siku hizi cheti tunanunua sisi kama yeah, mali eh, ofisa yeah, na wakati tunanunua sasa wa pia tunaangalia mambo mengi ah. inategemea ofisi yako iko wapi uh, ama unafanyia nyumbani mm -hmm. kwa hivyo hilo swali hata serikali haijaweka uh, kiwango ni ah, kipi naam. ule shekhe mwenyewe ataangalia watu aweza kuja watu mafukara mm. unaona viatu vimepasuka unajua ni ndoa wamependana viatu vimepasuka na ni ndoa sasa hata ukiangalia unawaambia tu ile gharama ya kile cheti. Cheti mimi nimetozwa shilingi 500 cheti na certificate 600,000. Kwa hivyo nipeni 3000 tumalizane. unajua wamekuja namna hiyo. Lakini unakuja unaangalia hapo nje ni maprado yamewekwa. Sasa kwa mtu shilingi 3000 anakudharau, unajua kuna wengine kudharau wanda zao. Kwa hivyo unamwangalia vile yuko. yani hiyo tuachie tu mashehe wapate kufanya kazi vile inahitajika. Ni kama sasa shehe uitwe uitwe Runda, uitwe eh, huko mbele huko Lavington. Umekuja na baiskeli kisha ulipisha shilingi elfu mbili ah, ah. <laughs> lazima ujitengeze kidogo na urudi kwa nyumbani kwa mzuri. Kwa hivyo hayo huwa tunaachia wale mashekh wenyewe eh, kufanya, lakini mara nyingi average inakuja kama shilingi elfu tano average. Naam, Sheikh, na swali lingine. Naam. Marriage officers wapo katika kila county na license umepatiwa katika county kama yako umepatiwa county ya Nairobi, sio? E, wakati wakati Naam. ule mwingine nilikuwa nimepatiwa county nne. Aha. Nilikuwa nimepatiwa county ya Embu. Naam. County ya Meru. Mm -hmm. Tharaka Nithi mm -hmm. na Kirinyaga County. Hizo uh -huh. county zote nne nilikuwa mimi ndio assistant uh, uh, uh, registrar of marriages. Mm -hmm. Lakini wakati huu uh, ilipokuja law mpya mm -hmm. ilikuwa uwezi pewa county mbili, uh -huh. unapewa moja. Kwa hivyo mimi ni Nairobi. Kwa hivyo Sheikh, sasa watu wakifanya nikah mm. sehemu kama Mombasa mm. ile certificate na tuseme wanakuja kuishi Nairobi mm. uh, wakifanya nikah kule Mombasa mm ile certificate watafaa kuchukulia kule Mombasa ama wanaweza kuchukulia Nairobi? E, kwa hakika kisawa. Naam. Kisawa ni mtu achukue certificate katika ile kaunti ambayo kwamba ameolewa. Aha. Kisawa. Mm -hmm. Lakini uzuri wa sheria ilielewa kwa kuwa Waislamu sheria zao ni tofauti. Naam. Ndio walikubali mtu kuweza kutoa kuchukua certificate county nyingine. Preferably ni vizuri kuchukua pale huko, lakini sheria haijatokea jurisdiction mm. kama makadhi ama magistrates. Ndio hmm. nakwambia na. Hmm. hii baadhi ya makadhi kufanya marriage officer kama yuko chini yao ni makosa, ni kinyume cha sheria mm -hmm. kwa sababu tuko chini ya ofisi ya Attorney General. Hmm. Kwa hivyo mtu atachukua kaunti yote. Naam na pia waweza kutoza uh, waweza kutoza katika kaunti nyingine ama umefungika ile sehemu ambayo uko hapana. Ukihakika kisheria, ukiangalia sheria vile iko uh, hajafungwa ule marriage officer kutoa certificate katika kaunti yote, lakini ni vizuri afanye katika kaunti yake. Naam. Uh, tukiangalia uh, yule ambaye anafaa kufuatilia hizi marriage certificates mm. inakuwa ni yule shehe ambaye amefungisha nikaa mm. ama ni wale ambao wamefungishwa nikaa. Na tukija katika swala la ndoa uh, kuna wakati ambapo wiki mbili zilizopita kulikuwa na ile statistics ambayo ilitolewa, nadhani ni mwezi uliopita mm. na kulingana na utafiti huo ulikuwa unaonyesha kwamba asilimia yani, sasa hivi tukiangalia watu wengi wanachukua divorce, yani talaka zinakuwa nyingi sana mm. na tukiangalia wale ambao wanatalikiana ni watu ambao ni, wa, ni wadogo yani, kwa umri ukiangalia ni umri mdogo mm. unapata watu ni around 24 mm. yani, it's around 24 to 33 mm na ningependa nikuulize kwa nini yani hiyo age gap ndo watu wengi wanachukua divorce kwa sababu gani? Kwa, kwa, unajua we kama mtu ambaye una deal sana na hizi divorce issues mm. pengine kulingana na utafiti wako uh, kwa nini tuko na hiyo high cases of divorce hiyo age bracket mm. ya 24 to 33? Naam, uh, nafikiri Dada Fatma, leo umekuwa kama polisi. Umeuliza maswali karibu kumi pamoja. Unajua polisi ukuuliza kijana kuja hapo unaitwa nani unaenda wapi? Mamako yaani unauliza maswali hata ujibu ujui utaanzia wapi. Simama eh, keti ruka. Sasa Fatma ameniuliza kwanza eh, kuhusu umeanza swali gani dada Fatma? Swali langu la kwanza ni hivi, yule ambaye anafaa kufuatilia. Sasa hapo dada mm. Fatma, mm. ni swali muhimu sana mm. na ndio niliambia watazamaji vizuri sana kwa sasa mm. unapotaka kuoa ama kuolewa mm. unafaa kufanya utafiti katika hii kaunti yangu mm -hmm. ni nani marriage officer mm -hmm. ni muhimu sana Aha. ujue marriage officer ni nani ili yule marriage officer ajee mwenyewe kukuoza mm -hmm. kisheria mm -hmm. na akupe cheti kwa sababu ukienda kwa maalim ni sawa waoze. Unajua maalim pia ataka ada yake. Naam. Mhm. Maalim atakuoza kisha yeye hana marriage certificate. Mm -hmm. Kwa hivyo anakuandikia kwenye karatasi. Na unajua karatasi is not a legal binding. Kweli. Mhm. Sababu si ya serikali. Mm -hmm. Kwa hivyo vizuri ni anayetaka kuoa dada Fatma mm -hmm. aweze kuozwa ni marriage officer. Mm -hmm. Si makosa kama wampenda shekhe fulani sana. Mm -hmm. Sababu yeye ni shekhe na unampenda. Mm -hmm akuoze msikitini, lakini siku hiyo msikitini umuite marriage officer mm. na ule anafaa kufuatilia marriage certificate mm. si yule alokuoza, ni nyinyi wawili, mume na mke mm. nyinyi ndio nyinyi ndio mlioana. Naam. Kwa hivyo nyinyi ndio mnafuatilia. Kwa hivyo ule mahali haimuhusu tena. Yeah. Ndio maana afadhali muozwe ni marriage officer. Mm Hilo -hmm. lilikuwa swali la kwanza. Mm -hmm. Swali lingine lilikuwa ni kuhusu divorce. Mm -hmm. Mimi huambia watu hivi, mm -hmm. Fatima na ndugu Ngutia. Naam. Siku hizi kuna hii shida ya mitandao. Uh -huh. Mhm. Kuna mheshimiwa mmoja simtaji jina. Mm -hmm. Iwatumiwa sana picha ni wanawake kutongozwa. Uh mhm. -huh. Simtaji jina lakini watu wanajua. Naam. Sasa amekuwa siku hizi iwatuma zile picha moja moja kwenye mtandao. Uh mhm. -huh. Kwanza namuhusia ule mheshimiwa na waheshimiwa wote ambao kwamba na watu wote ambao kwamba wanapenda kutuma picha za watu wakiwa uchi uh -huh. na kuomba Mungu anakataa. Mm -hmm. Naam. Ni makosa sana kutuma picha ya mtu akiwa uchi utapata laana na, wewe msichana wacha kujipiga picha uchi ukitumia mwanaume hata akikwambia mwambie no I'm sorry Hmm. sababu mtu atakutega no. anaweka picha yako kiwa uchi sasa anakuja nakwambia nike fulani kama unipi nitaonyesha babako na mamako yatokea sana ya mambo sasa wasichana wa siku hizi mimi nakwambia wewe msichana Mungu alikuumba wewe ni chombo kizuri jihifadhi usiwahi tuma picha yako ya uchi wako kwa mtu yoyote eh, kwa hivyo kitu ambacho kwamba tunaambia watu hii mitandao ukiolewa kwenye facebook kwa mfano ama twitter ama instagram ujue na wewe pia utawachwa utaishi maisha ya instagram ya facebook na twitter na utatalikiwa kwa facebook na twitter na instagram zingine iko msichana mmoja wajua mi napata na mambo mengi sana la unakaa hapa kutoa visa vya ndoa watu wengi watalia wengine watacheka kuna msichana Siku moja alitumiwa message ni kijana mm -hmm. WhatsApp no. amewachwa. Amekuja ofisini kwangu mkali sana. Wajua kija ofisini kwangu mara nyingi sana huwa siku ya marital issues naiweka ni Saturday uh -huh. na Sunday uh -huh. ndio ofisini kwangu unashughulikia mambo hayo. From Monday to Friday nafanya mambo ya legal no. na mambo ya counseling. Mm -hmm. Lakini Saturday na Sunday nafanya marital. Mm -hmm. Sasa huwa siku hiyo watu wanawake wanakuja pale, wanaume watu wanalia nini. Sasa msichana anambia mimi Sheikh nasikitika huyu mwanaume wa ajabu <laughs> ameniacha ameniacha vipi amenitumia text Naam. ni haki hii kamuuza mwanamke hebu niambie na huyu mwanaume mlipatana wapi semekuachana whatsapp he mlipatana wapi akaambia tulipatana pia kwenye mitandao hmm. nikasikitika wajua nimesikitika Naam. nikaambia msichana kosa lilianza mwanzo mm. we always say in english things don't go wrong mm -hmm. they begin wrong uh -huh. ile kukubali mkutani mitandaoni mkafanya mambo yenu mitandaoni, mlioana tu kwenye hadhara, mkaendelea mambo mitandao yeah. hapo ndio shida ilitokea. Naambia wasichana, si makosa kupatana na watu mitandaoni, kwa sababu ni mambo yako mm. Lakini mshapambana mitandaoni, hakikisha ule mtu umemuona mm. Hakikisha mnaenda kwa wazazi ajulikane yeah. Hakikisha amekuposa ndio muendelee mitandaoni mm. Bila hivyo tuwache mambo hayo. Kwa hivyo uh, dada fatma hii age ya hii miaka unasema ni watu hawataki responsibility. Vijana wa siku hizi they don't want responsibility kabisa, wanataka maisha ya rahisi, maisha ya mitandao. Na siku hizi imekuwa kwa bahati mbaya, baadhi ya dada zetu wamekuwa hii kitu wanaipeana kama sabuni mm. Sasa mtu anakwambia si utoke, mwingine aje kesho mm. Siku hizi ni ajabu. Zamani hmm. mwanaume akitaliki mwanamke, mwanamke hangekubali kwenda kwenye hiyo nyumba mpaka baada ya miaka yeah. Wanawake wa zamani walikuwa kubali mm. Uache mtu kesho aruke. Siku hizi mwanaume anaweza acha mwanamke leo, kesho amekuja mwingine amwache, baada ya wiki mwingine aje. Kwa mwaka mmoja mwanamke akwambia mimi, mwanaume anaweza kwambia nimeoa bibi ishirini. Subhanallah, wallahi siku hizi kweli. Uvija, uliza vijana wa siku hizi, kijana mmoja mwaka mmoja amekaa na bibi ishirini na mwanamke anakutana mwenzake akitoka kilia <laughs> na ingia eh, na hajali, anambia I'm sorry, ingia na uonje. Hii ndio shida wanawake mnafaa muelewe, mwanamume kwanza katika Uislamu anapoachana na mke wake anakaa miezi mingapi? Mitatu. Dini yetu ya Kiislamu mwanamke anapaswa kwa siku eh, miezi Akiachwa mwanamke wa Kiislamu anafaa akae miezi mitatu kabla ya kuolewa. Hmm. Talaka lazima ifikishe miezi mitatu na, ili kuwe na healing process, labda reconciliation. Si wewe uachwe kesho uolewe na yule aoe. Ah, ah. Hmm. Yule mwanamume pia kisheria ikiwezekana anafaa hiyo miezi mitatu pia kisheria mm. ili naye pia afikirie huyu ni mwanamke labda ana watoto mmezaa naye watoto mna mambo mengi naye jipe time ya kufikiria kijana mm. jipe time ya kufikiria msichana na hii nafikiri system ingekuwa vizuri kama pia ndugu zetu ambao Uislamu wangeifanya si uachewe leo umeruolewa kesho hapana fikiria mara mbili jipe miezi mitatu hata ikiwezekana miezi sita ufikirie je ni makosa gani nilifanya kwa ule mume wa mbele nisifanye kwa mme wa mwingine. Na wewe mume ujiulize makosa gani nimemfanyia huyu mwanamke ndio akatoka kwenye nyumba nisimfanyie mwanamke mwingine. Kwa hivyo isiwe ni kama revenge. Kwa hivyo dada Fatma, haya mambo sababu tano zinafanya watu waachane sana. Sababu ya kwanza, vijana wa leo hataki responsibility. Ndio Yeah. unaona wasichana wadogo leo wanapenda sana wazee, wanaita wababa wengi sababu wanajua kama sasa, watu kama sisi tumekaa kwenye ndoa kwa miaka mingi, wanajua jamaa kama amekaa na bibi miaka kumi, mimi akinichukua ataniweka yuko sawa huyu, wanakimbilia watu kama sisi. Jambo la pili, vijana wa siku hizi wanakuwa ni watu wa kutaka kuonja vitu vingi. Ndio na wazee wa zamani, mtu angevaa suti moja labda wiki nzima, maprofesa wa zamani waweza profesa avaa suti moja hajali, eh. gari moja. Watu wa siku hizi unaona msichana ama kijana leo ana viatu rangi saba, mm -hmm. rainbow, leo blue, kesho red, kesho pink, kesho ulo, sasa yeye anataka variety. Sasa hata kwa wanawake na wanaume ni variety. -huh. Sababu ya pili. Sababu ya tatu ni tamaa. Mtu ana tamaa, anaona huyu ni mweupe anamrukia, mweusi anamrukia, mrefu anamrukia, mfupi anamrukia. Sasa hana ile kustakiri. Jambo la nne, parental guidance imepotea. Ah. Zamani ilikuwa kabla hatujaoa sisi, unaitwa ni wazee, mm -hmm. unakalishwa chini wiki nzima, no. unapewa mawaidha ni wazee tofauti mm -hmm bwana kijana, mtu ishi na mwanamke vipi? Mwanamke kuna siku anakuaga na hasira tu na siku anataka mm. ni bahari imechafuka mm. unaambiwa mambo mengi no. unaambiwa bibi akivunja mwiko wewe toka nje zamani <laughs> Sheikh kuvunja mwiko ni kufanya ah, nini utakuja kusikiliza mambo baadaye naye eh, naye mwanamke naye anapelekwa anawekwa ni wanawake anaelezwa kuhusu mambo ya mume wiki moja ama mwezi mzima no. sasa watu akija wanaelewa mambo haya mm. vijana wa siku hizi hawana hayo wanakutana msichana na kijana wanakuja tu nyumbani, dad hi mm. this is my boyfriend, dad hi this is my boyfriend, yanatokea so can we make the nikah yala bismillah. mm. Wazazi wajafanya background check ya kijana yeah. wazazi wako wajafanya background check ya msichana, baadaye ndio wanayaona. mm. Mimi katika principle yangu principle yangu kama marriage officer, watu wengi wananijua na ndio maana wazazi wengi wananipenda. mm. Siwezi kuoza kabla kupatia pre-marital counseling uh -huh. na in marriage counseling uh -huh. na post marriage counseling hizi yeah. kwangu ni lazima hauwezi kuja unambia nataka kumuoa msichana la lazima niwaite niwapatie counseling ya kuishi maishani mm -hmm. na ndio maana 90% ya nikah ambazo nimezioza mpaka leo zinaendelea 90% zile nikaha nimezioza zinaendelea mpaka leo watu wanakaa kwa vizuri na wengi wanachukua kama mzazi kwa hivyo ningeomba mashekh wanaotaka kuwa marriage officers wasome counseling wasome mediation na wa, vijana wa leo tunawaomba mkitaka kwenda kuoana njooni mm. tuko na classes za ndoa Aha. ziko tunafanyaga classes za ndoa no. na tunakupatia certificate ya kuhitimu katika tunapatia watu certificate ah. ya kuhitimu katika mambo ya ndoa mm. na tunakuaga pia na workshop za marriage mm. watu wanakuja wanajadiliana sana no mbona tunaita wazee ambao wamekaa na babi zao miaka mingi kutopatia vijana uh, yale nasaha tano mwanzo kama ningezitoa labda time zinakaribia nasaha tano mwanzo kama ningezitoa alafu taendelea uh, ningependa kuambia wale, walo, wasichana ambao kwamba hawajaolewa tafadhali hiyo kitu Mungu amekupatia ni amana mm -hmm. usipatiane tu bila kuolewa mm -hmm. hakikisha ule kijana amekuoa ndio apate kuonja vile vifaa kuonjwa. No. Na wewe kijana, wacha kuwa mtu wa kuonja onja watoto wa watu, na wako pia watafanyiwa hivyo hivyo. Warabu wanakuambia i'mal ma shi'ta fa mm. innaka kama tadinu tudanu, no. fanya utakavyo, unavyofanyia wasichana watu na wewe utafanyiwa. Mm. Ah, jambo lingine ningetoa nasaha wale walio ndani ya ndoa, mmoja lazima awe mtu baridi, mm -hmm. ima mume ama mke. Mkiwa nyote ni watu wa juu, mtawachana, hamtokaa. Mm -hmm na ningependa kuwanasihi vijana, kuna saa wanawake ukasirika mm -hmm. wanafura tu, wale wanawake wakifura, kuna vitu kwenye mwili wao vinaendelea mm. si kupenda kwake wewe, wachana naye. Lingine, mwanamke akiwa ndani ya ujauzito, kwanza huyu anafaa kupatiwa kupatiwa udhuru mkubwa sana yeah. Ndio ulamaa wengi mm -hmm. wanakwambia mwanamke atoka mpata talaka akiwa na ndoa, eda yake inaisha lini? Akijifungua. Kwa nini? Kwa sababu mwanamke mara nyingi akiwa ana ujauzito aweza tu kumchukia ule mume. Mume yeah. ni mzuri, lakini ule ujauzito ikawa tu amchukia ule mume yeah. na wanaume wengine waelewi wanaanza kumpiga. Utapigaje mtu mjamzito jamani? Unamwacha, unamwachaje mtu ana ujauzito wako? mm -hmm. Kwa hivyo wanaume, tuweni na subra sana Mtume Muhammad sallallahu alikuwa ana subra sana na wake zake. Siku moja Mtume Muhammad saa alaihi kwa kisa ambacho kwamba nitakifupisha na, labda tutakiendelea, alikuwa ana wake wengi. Kwa hivyo siku hiyo ikawa ni kwa mke fulani ndiyo siku yake mm -hmm. Lakini akapata wageni wengi akawapeleka kwa mke yule Naam. Kisha akakosa mchuzi, ukapungua mchuzi, akatumana kwa mke wake mwingine mm -hmm. si ndio anatoa pesa yeah. Akalipotumana mchuzi kutoka kwa ule mke wa pili mwingine, mchuzi ukaletwa mm -hmm yule mke wake huyu anajua ile bakuli mm -hmm. anawake zamani ni sharp yeah. Anajua bakuli ni ya mke yule uh -huh. Akakasirika, kwa nini Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam asiniambie mimi mm -hmm. nirudi jikoni? Unajua wanawake na sana kupika mm. Anataka kurudi jikoni, ningerudi jikoni. Kwa nini itisha mchuzi kwa mke mwingine? Ule mke wa Mtume Muhammad sallallahu alaihi akaupiga mchuzi mm -hmm. mchuzi ukamwagikia mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam mm -hmm. amevaa kanzu yake nyeupe mchuzi ukamwagikia mm -hmm. mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam Allah anamwambia wama arsalnaka illa rahmatan lil alamin masahaba wakashangaa mm -hmm. vipi huyu mwanamke bwana anampiga mtume mchuzi namwagikia naam angalia mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam ameona sura za masahaba zimebadilika aliwaambia nini mm -hmm. gharat ummukum mm -hmm. mama yenu ameingia wivu wa mhm. kike mm akatabasam mtume mhm. Muhammad sallallahu alaihi wasallam akamwambia ule mke mm -hmm mchuzi tumekusamehe, mm -hmm. umetumwagikia na hatujaunywa tumekusamehe, <laughs> lakini kibakuli cha watu utakilipa. Naam. Angalia Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam, na baada hicho baada hapo alolipa hiyo bakuli nani? Ni yeye Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam, bado ni yeye alikwenda kule mm -hmm. wakasort maneno mhm. akaomba msamaha Naam. na bakuli akailipa yeye. Naam. Yaani anakuonyesha vipi mume anafaa kukaa na mke mm. Wanaume wa leo umwagiliwe mchuzi ni mwanamke konde ile ile balaa itatokea hapo no. Kwa hivyo natoa nasaha kwa wanaume tumsomeni Mtume Muhammad SAW alikaa vipi na wake zake no. Ukirudi kwa Nabii Allahi Musa alayhi salam alitumikia mke kwa zaidi ya miaka kumi no. Kwa hivyo nafikiri mpendwa mtazamaji, uh, tu, na, nataka kuachia nyinyi kama kuna kitu kingine tuongeze mm -hmm. Na kama hakuna tapanga siku nyingine kuendelea mambo kama haya mm -hmm. Na hii ni mada nzuri sana hasa wakati huu ambao kwamba watu wako ndani nini mm -hmm. Ndani ya holidays sababu watu wanakaa zaidi wake no. na waume no. Hii ndio wakati talaka tokea sasa sababu watu wako pamoja sasa no. kama waelewi mambo ya ndoa inakuwa ni tabu. Naam, naam. Shukran Sheikh kwa kutupatia nasaha kuhusiana na nikah japo tumezungumzia sana certificates na, na ni vizuri sana kwa sababu ni jambo ambalo watu wengi sana hawajui. Watu hujifunza sana kuhusiana na kuishi na mume na mke, lakini hawaja, mara nyingi sana huwa hakuna ufahamu wa jinsi ya kuanzisha nikah. Mm. Kwa hivyo sasa hivi tunge, ningependa tuingie katika makala spesheli. Fatma, ningependa utumalizie kipindi cha leo inshallah nashukuru sana chef kuja hapa siku ya leo. Hai nafurahi akija. Na, anapenda kuongea sana lakini muda huwa haitoshi. <laughs> Sasa inabidi tumwalike tena uh, Ijumaa inayofuata. Na sana watazamaji nyumbani. Na sasa hivi tunapata makala yake Nazlin bint Omar. Uh, na aga kwa kusema asalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh. السلام alaykum wa rahmatullahi barakatu, hujambo na karibu. Leo hii katika makala yetu tutakuwa tunaangazia aina mbalimbali za ndoa katika dini ya Kiislamu. Ndoa ya Kiislamu ama nikaha inashikilia kama maktaba wa kisheria kwa hiari katika mwanaume na mwanamke unaofanywa kwa msingi ya ijab au kabul. Ijab ni pendekezo kutoka kwa mtu mmoja kutaka mwingine na Kabul ni kukubali mwenzio kulingana na sheria ya Kiislamu. Maktaba huu unachukuliwa kuwa muhimu kwa ndoa halali ya Kiislamu na kidini ambayo inahalalisha uhusiano wa kimapenzi kati ya mume na mwanamke ili kuzaa watoto. Ndoa katika Uislamu haichukuliwi kama takatifu Mkataba huu ni halali tu wakati kuna mashahidi wawili wa kiume au mmoja wa wawili hao awe wa kike na kukubali na pande zote mbili. Mme anafaa kulipa mahar, malipo kwa bibi harusi kabla ya kuingia katika ndoa ambayo anaweza kuitumia kulingana na mapenzi yake. Aidha, pia mume anaweza kumlipa baada ya ndoa mkewe mahari yake. Na aina za ndoa katika Uislamu, kuna aina nne za ndoa zinazofanywa na Waislamu. Ya kwanza, ndoa sahihi. Hii ndiyo aina halali ya ndoa kwa mujibu wa sheria ya Kiislamu. Watoto wanaozaliwa kutoka kwa ndoa hii ni halali wajibu kwa mume kumlipa mahari mke wake kama ilivyoada. Mke ana haki ya kupata matunzo kutoka kwa mumewe. Aidha, mume ana haki ya kumtunza mkewe chini ya ndoa hii. Ya pili, ndoa ya fasid. Hii ni ndoa isiyo ya kawaida, kwani wahusika wawili wanaoshindwa kutimiza kanuni zinazohitajiwa kwa ndoa halali Ndoa hii ni kama vile wanandoa wanaofanya ndoa bila shahidi. Aina nyingine ni kwa mwanaume kumwoa mke wa tano, ambayo katika dini ya Kiislamu hairuhusiwi mwanaume kuoa zaidi ya wanawake wanne. Aina ya tatu ni ndoa ya mta, yaani ndoa ya muda. Hii ndoa hii inafanywa chini ya maktaba ya muda mfupi ni halali kwa Waislamu wa Shia pekee. Waislamu wa Shia wanafunga ndoa kama hii na wanawake kutoka Wayahudi Muhammadan na wanawake wa dini ya Kikristo. Ndoa ya batil. Ndoa hii ni aina nyingine ya ndoa za Kiislamu. Hii ni haramu kabisa kwa mujibu wa sheria ya Kiislamu kwa sababu ndoa hufanyika kwa idhini ya kulazimishwa kwa msichana kuolewa. Na msingi mwingine iliyokatazwa mzao kutoka kwa aina ya ndoa ya bathil ni haram. Nikiripotia Anashiri Waitufaifa, naitwa Nazlin binti Iman.